получились очень большие числа, они не должны смущать. Дело в чем? Эти эффекты, они участвуют в формировании частот соответствующих ячеек а, таблицы нашей, многомерной таблицы сопряженности с 8 входами. Соответственно, эти частоты, они не какие-то заоблачные, как мы видели по таблице. Это вполне себе приемлемые частоты, если нет миллионных каких-то частот. Откуда же берутся такие большие величины эффектов? Ну, если перевести в числовой формат, вот такие. Эти эффекты возникают потому, что есть контрэффекты, которые также действуют при формировании тех же самых частот. Ну, например, здесь речь идет о том, что batch равно 1 и так далее, страна 14 и так далее. По всем этим параметрам, как бы, эта частотная это частота таблицы. Отличается от контрольной группы, по остальным не отличается, по остальным четырем. Какие-то остальные четыре параметра. Это, соответственно, отсутствие участия в партии, отсутствие участия в другой социальной организации. Что у нас там еще? Oh подпись петиции, участие в демонстрациях. Вот, собственно говоря, по всем этим характеристикам No по участию в партии в социальных организациях Yes вот это была бы ячейка, в формировании которой участвует данный эффект. Соответственно, есть, если поискать эффекты, которые в обратную сторону действуют тоже очень сильно, с минусом. Поэтому и возникает, что этот эффект приводит, собственно говоря, сам по себе, к умножению на большое число. Другой эффект отрицательный приводит к, дели... к делению на большое число. В итоге они приводят к формированию нормальной частоты в ячейке. Еще раз, эти эффекты не должны смущать. Да, они очень сильные, но есть контрэффекты. Попробуем найти что-нибудь про Россию. Россия у нас закодирована 25 кодом. Вот. Какое активное участие характерно для России. Опять же, это некоторые визуальные компании, опять же, это бойкот и контакты с политиками. Вот такие э, характеристики, свойственные политической жизни в России, согласно данным ЕСС. Можно еще поискать что-нибудь про Россию. Через Ctrl-F. Ну, вот, например,